ラハケニアっていうアフリカ布のブランドを立ち上げてあちょっとすいませんレイさんナマステエビバディどうもチャロブラなんちゃんですはいということで、はい、今日はスペシャルゲストの方が来ていただいてますアフリカケニアから来ました川野理恵ですよろしくお願いします今インドのムンバイにいます アで何やられてるんですかあケニアでは、えっと、去年のに12月ぐらいにラハケニアっていうアフリカ布のブランドを立ち上げて今、えっと、そこの代表やってますすごいなんでこういう今言っちゃっていいかなアフリカ布っていうアフリカンプリントの布がケニアにたくさんあるんですけどこういうピアスとか超かわいいたくさんあるのいっぱい見せてちょっとこれこれも見せたいこんなこんなたくさんあるのほら とにかくもうこういう派手で鮮やかな色の、えー、アフリカ布ってものがあるんですけどもこれを日本の皆さんに届けたいと思ってラハケニアっていうブランド立ち上げて今そのプロダクト作って、えー、皆さんにお届けしてますすごいですよ、はい、これだってケニアで作ってるらしいですそうだよメイドインケニア全部ケニアで作ってケニアの職人さんがすごいっすよね <laughs> 可愛いいでしょかわいだってこのこういうのからなかなか日本手に入らないですよね だったりとかなんかああってもなんだろう派手すぎて自分にはちょっとっていう人が結構多いと思うんですよでもなんかこういうの身にちょっとチャレンジしようと思ってこういうこういうの身につけるだけで結構気分が明るくなったりハッピーな気持ちになるんでそういうなんか人目とか気にせずに自分らしい色とか柄を使って自分を表現してほしいなと思って

ちょっと待ってください、これ、これ、めちゃめちゃおしゃれやん、これ。すごい。なんやねん。これ、ラハケニアで出していまして、実は新作でございます。新作です。これは。こうやって開けて。こういう感じで。下地がね、おしゃれなそうそう。アフリカンなんです、これも。これがね、こうやって入って。これをアフリカの超イケてる女の子が、こう自分で縫って作ってオリジナルロゴもありますよ。あ、ラハケニアロゴ。 しい。そう、これも。で、ちょっとそ T シャツ、シャツちょっとこれ。これですよ。アメリカシャツ。おすすめっですか。照明大丈夫ですか。これはもう。体勢ちょっとおかしくないですか、これ。体勢が。おかしい。アフリカを背負っていきましょうっていう意味を超えて。ガッとアフリカ。アフリカ、赤に白文字はいいですね。いや、めっちゃ可愛い。ね でこのシマウマシマウマがこれが本当これは職人さんの技術なんですもう本当にこの布がこう違うんですけどそうねこれだってケニア人作ってるんです、ね、ケニアの方がそうなんです作ってるので、はい、ちゃんとこういうシマウマのあのこの柄の位置も崩さないでねって言って <laughs> やってるそうそれは結構頑張ってると思うこれあのね皆さんご存知かもしれないあの今日やばいやつになったっていう YouTuber の方とか <laughs> が がてるというそうそう今坪さんがあの坪和さんあのぼ和さんねあの知る人が知るさんがそうでなんかそれはこれはもう限定 販売してすぐに1時間半ぐらいで完売しちゃったんですけど、えー、でまた8月以降から制作開始する予定ですはいすごいですこれをケニアで作ってそなかそういう指示も全部やられてるんですもんねいやもうそうなんです英語話せないけどなんか頑張ってやってますこれを着たことによってすごい体軽くなりましたし <laughs> すごくあの歩くスピードも速くなりましたねいやうさんくさいじゃあ 奈良県には初めてのポップアップストアを日本上陸日本上陸ですを、えー、6月29日土曜日渋谷株式会社リブさんっていうところのオフィスを借りまして11時から16時までやってます来てくださいぜひ来てください。はい。アッターズのステッカーもらえるんですよね。はい。あのアッターズもしくは今日やばいってやったを見たといった方には先着順で、ねえー、ステッカーがもらえるという。 かねこれあのあったの淳さんとデザイナーの方が作った、えー、貴重なステッカーですねこれ申し上げますの10名様ぐらいですねはい、ぜひ来てください。11時からです。概要はねこの辺に概要欄に貼ってお <laughs> きますので、はい、概要欄貼っておきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。 ケニアめケニアのレイさんもねあの新しい YouTube チャンネルの名前を募集しますそうそうそう私 YouTube 始める予定なので6月の末にはアップする予定ですそこではラッケニアの商品とか、商品について細かく説明しようかなと思ってますなるほどはい可愛いっすねいやいや今花があるありがとう終始僕ニヤニヤしちゃいますいやいやいやさんを見たらありがたい、い、ちょっと我々酔っ払ってますけどじゃあロゴだ